Herkese merhabalar arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün e, VPS Office e, uygulamasının yani yeni sürümünün e, maalesef üzerinde e, Çince ve İngilizce dilleri mevcut. Ancak e, Türkçe dil e, sadece eski sürümlerinde etkili oluyordu. Ee, yeni sürüme uyarlayınca bazı sorunlar alıyordum ben kendim bizzati. Ancak e, Türkçe dil paketinde ufak değişiklikler yaparak e, sorunu açtım. VPS Office'in 2019 yeni versiyonu hatta sitesine bakalım. E, evet arkadaşlar sitesine girdik. Yeni versiyonu Linux versiyonu, işte Windows, Mac e, ve PDF farklı uygulamaları da var. Biz tabi e, şu anda Linux işletim sistemi üzerinde olan değişikliği uygulayacağız. Türkçe dil değişikliğini e, yapacağız. Ben daha belki VPS Office'in e, 10 serisi yani 2016 versiyonu olanını e, videosunu anlatmıştım. Ee, burada e, o farklı bir e, içerikte e, uygulama yani Türkçe dil paketi farklı dizine ekleniyordu ancak yeni versiyonda yeri değişmiş ee, onun için bu videoyu anlatma gereksinimi duydum ee, ihtiyaçta vardı zaten şimdi arkadaşlar VPS ofisi e, hangi platformu kullanıyorsanız tabii ki Linux olacağı için Linux e, download kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, biz e, şey kullananlar e, Debian, Ubuntu, Mint ve benzeri dev paketi e, indirmek için burayı RPM paket yönetimi kullanan işletim sistemleri için Fedora, Red Hat, Arch, Linux vesaire bu paketi indiriyoruz arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan bu paket. Dileyen bu şekilde indirip kurabilir. Dileyen işletim sistemlerinin yazılım merkezine girerek ee, arama yapalım buradan. VPS. Evet arkadaşlar. VP, VPS ofisin 2019 versiyonu burada da mevcut. Farklı e, yükleme metotları da var tabi. Synaptic Paket Manager üzerinden de dileyen e, kurabilir. Bu şekilde de kurabilirsiniz veya biraz evvel gösterdiğim gibi e, paketi direkt indirip e, e MS konsol üzerinden terminal açarak e, ben daha evvelden indirdim e, dev paketini. Bu şekilde e, yükledim. Konsolu açıyoruz arkadaşlar. Dev paketini yüklemek için sudo d, dpkg boşluk tire i yapıp e, indirdiğimiz setup paketini sürükleyip bırakıyoruz. Enter'lıyoruz arkadaşlar. Şifremizi giriyoruz ve kuruyoruz daha sonra. E, yükleme metodu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yüklü olduğunu farz ediyoruz. Zaten yükledim ben. İlk önce ofis programını e, açalım. Şu anda sıfır yükledim arkadaşlar. Bu ekran geldi karşıma. Confirm ediyorum. Evet gördüğümüz gibi e, uyarılar geldi. Bu e, raporlama don't do not report again. Bunu kapatalım bir daha çıkmasın. Evet arkadaşlar şimdi İngilizce olarak karşımıza geldi. Ee, kapatalım bu ofis programı. Şimdi Türkçe yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Ee, öncelikle benim hazırladığım e, Türkçe dil paketi burada. Bunu biz e, ben upload ettim. Linkini videonun altına ekleyeceğim zaten. Fazla e, karıştırmadan en iyisi şöyle yapalım. E, Office 6 dizinine sağ tıklayıp kopya yapıyoruz arkadaşlar. File System bölümüne giriyoruz. Faiz Sistem bölümünden e, BPS yüklü olduğu dizin olan OPT altına giriyoruz. Kingsoft dizinle giriyoruz arkadaşlar. VPS ofis dizinle tekrar tıklıyoruz. Burada gördüğümüz gibi ofis 6 var. Ancak arkadaşlar e, bu dil dosyasını yani ofis 6 e, dizinini buraya kopyalamamız için e, root haklarıyla giriş yapmamız gerekiyor ki ee, ancak bunu copy paste edelim. Ee, ben root yani root olarak giriyorum. Şifremi girdim. Şimdi aynı dizine root olduğum için burada da ibaresi belli. Bunu buraya kopyalayacağım arkadaşlar. Sağ tık yapıyorum. Copy paste edeceğim şimdi. Replace ol. Değişiklikleri tümünü onayladım. Kapatıyorum şimdi arkadaşlar. VPS ofisi tekrardan açıyorum. Buradan arkadaşlar e, New Tab deyip yeni tane açalım. Evet. Şu anda Word belgesi açtık. Burada hemen üst sağ üst köşede Change Language bölümü var. Bu butona tıklıyoruz. Follow System Locally tikini kaldırıyoruz. Burada gördüğümüz gibi Türkçe var arkadaşlar. Türkçeyi seçiyoruz. Sonra OK deyip tekrardan başlatıyoruz arkadaşlar web hesabımızı. Ben buradan kolaylık olsun diye daha önceden hazırladığım kısa yolları var. Bir tane Word belgesi tıklayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta dile bakalım. Evet arkadaşlar. Evet yenileyecek olursak arkadaşlar e, ofis programımızı daha evvelden indiriyoruz kendi sitesinden. Biraz evvelki komutları göstermiştim. Yine gösteririz fark etmez. File sistem altına giriyoruz. OPT, Kingsoft, e, Soft, VPS Office. Buradaki masa üzerindeki dil paketini, linkini vereceğim. Indirdiğiniz zaman Office alt dizinini buraya copy paste ediyoruz. Nasıl ediyoruz arkadaşlar? Root haklarıyla giriş yapıyoruz. Ondan sonra root olarak girdiğimizde bize buraya dosyayı ekleme hakkı veriyor arkadaşlar. Buraya paste ediyoruz arkadaşlar. Kullandığınız Linux işletim sistemi hangi e, dosya e, form şey uygulamasını kullanıyorsa ben ben şu anda XFC'yi kullandığım için bende şey var. E, tuner var arkadaşlar. E, sizde farklıysa e, konsoldan e, root haklarına o şekilde giriş yapabilirsiniz. su komutuyla. Türkçe dil paketi ekleme şekli böyleydi arkadaşlar. A, e, sonradan kendimiz e, dileyen İngilizce de e, değiştirmek için kullanabilir, değiştirebilir diye. E, bir de arkadaşlar e, Home dizinin de Ctrl H yapıp e, burada da config altında configuration altında e, Kingsoft'un kendi ayarları var arkadaşlar. Hatta VPS configuration'ı açalım. Pardon bu değildi. Yanlış açtık. Ofis komşu olacaktı sanıyorum. Evet. Burada kontrol F yapıyorum. Language yazıyorum. 1 F3. Evet. Default yani 1055 kod yani Türkçe seçili olduğunu burada görmüş olduk. Bunu kapatalım. Ee, bu dil paketini arkadaşlar e, ben upload ettim. Dileyen indirebilir. Ee, aynı şey yöntemi videoyu izleyerek e, uygulayabilir. Ben notları da yazarım videonun altına. Ee, Windows ve diğer işletim sistemlerinde de e, yapmak isteyenler bu dil paketini kullanabilirler arkadaşlar. İşe yarar. Zaten e, dil paketi üzerinde bazı çıkartmalar yaptım. ana dil dosyası ve sözlük, Türkçe sözlük dosyası burada. E, imla denetimi, Türkçe dil denetimi. Dolayısıyla e, Windows e, veya Mac e, işletim sistemlerine de bunu bu dil dosyasını e, ilgili dizinleri kullanarak, dil dosyası dizinlerini kullanarak da ekleyebilirler arkadaşlar. Zaten değişimini gördük. Biraz evvel açtım. Tekrar açalım e, yenilemek adına. <clears throat> New Tab diyelim. Burada sağ üst köşede dil e, değişimi için. Sadece zaten İngilizce geliyor. Türkçe eklemiş olduk. Bu follow sistem lokali kaldırıyoruz. Daha sonra e, kullanacağımız dili seçip OK diyoruz arkadaşlar. Sistemi burada da söylüyor. E, restart ediyoruz. Evet arkadaşlar, VPS Office'in yeni sürümünün sürümüne Türkçe dil ekleme şekli böyleydi arkadaşlar bu dil ekleme e, isteği bir arkadaşımızdan geldi bana. Daha evvelden gelmişti de ben e, zaman bulup e, bir, şekilde üzerine çalışamadım. Ancak vesileyle fırsatını bulup çalıştım. şu anda sorunsuz olarak neredeyse yani %95'e yakın Türkçe dil desteğiyle kullanma şansı veriyor WPS Office. Bildiğiniz üzere Microsoft Office'in neredeyse birebir kopyası gibi bir ofis programı. Ee, mesela alternatif tabii ki birçok e, ofis programları da var. Ee, ne var? İşte e, SoftMaker'ın e, Free Office programı var. Onda zaten birçok dil var. Multilanguage, Türkçe'de dahil olmak üzere. LibreOffice var zaten onu biliyoruz uzun yıllardır. Ama e, mesela burada oluşturduğum hatta saatlikte de var. bu belgeleri de e, upload edeyim. Unuttum onları. Onları da upload edeyim. Bunlar arkadaşlar e, ben kendim hazırladım. E, kopyalayıp e, home dizinin altına girelim. Sizin kendi kullanacağınız kontrol H yapıp templates yani şablonların altına e, past edin arkadaşlar. Burada bunu buraya eklediğimizde eğer ki Çince yani VPS Office yüklemesi sonrası burada farklı dillerde e, kısa yollar varsa hepsini silin veya siz bilirsiniz silmeyin fark etmez. Sağ tık arkadaşlar burada e, düzenli bir şekilde eklenmiş de oluyor aynı zamanda. E, masa üstüne de ben kendim oluşturdum. E, işim olduğu zaman buradan kullanıyorum. Zaten e, VPS Office'in PDF e, çalışma özelliği de var. PDF dosyalarını okuma, düzenleme özelliği de gelmiş. Var yani. Dolayısıyla e, gerçekten kullanışlı bir ofis programı arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, eğer ki kafanıza takılan bir sorun olursa, problem herhangi bir şey gelişirse videonun altından e, yorum olarak belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben ve uzman diğer arkadaşlar da yorum olarak e, yardımcı olurlar zaten. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.